Hətta yuxudaykən belə pul qazana biləcəyinizi bilirdiniz? Belə bir şey həqiqətən də mümkündür və bir çox insan buna passiv gəlir deyir. Yəni heç bir əlavə əmək sərf eləmədən pul qazanmaq. Burada artıq bir sistem qurursunuz və pul sizin üçün işləməyə başlayır. Bu videoda bəhs edəcəyim passiv gəlir yöntəmi isə e-kitab satmaqdır və yaxud elektron materiallar satmaqdır. Buna kurslar, elektron əsərlər və başqa digital məhsullar misal ola bilər. İndi də gəlin buna daha yaxından və addım-addım nəzər salaq. Etməli olduğumuz ilk şey təbii ki, bilik və bacarıqlara sahib olmaqdır. Çünki bu cür kursları çıxarmaq və kitabları yazmaq üçün müəyyən bir biliklərə ehtiyacımız var. Bunları istədiyiniz cür öyrənə bilərsiniz. Ya kurs alarsınız, ya özünüz birbaşa sınaqdan keçirərsiniz. Nəticədə bilik və bacarıqlara sahib olmadan heç bir kitab yazmaq və yaxud kurs çıxarmaq mümkün deyil. Bu biliklər müxtəlif sahədə ola bilər. Məsələn, qrafik dizayn, rəqəmsal marketinq, e-ticarət və istənilən sahədə ola bilər. Sadəcə həmin sahədə yetərincə praktikaya və biliklərə ehtiyacınız var. Əslində e, mənə qalsa insanları bu hissədə ikiyə ayırmaq lazımdır. Birincisi sonradan bilik bacarıqlara sahib olan insanlar, ikincisi isə anadan gəlmə bilik bacarıqlara sahib olan insanlar. İndi də gəlin elə bu cür insanlar hansı yolları keçməlidir bir-bir nəzər salaq. Əvvəlcə birincidən başlayaq. Yəni elektron kitab və yaxud kurs çıxarmaq üçün hər hansı bilik bacarıqlara sahib olmalısınız. Qeyd etdiyim kimi bu digital marketinq, qrafik dizayn, video montaj, trading, e-ticarət və başqa istənilən sahədə ola bilər. Əsas odur ki, verəcəyiniz məlumatlar insanlar üçün faydalı olsun. Bu cür bacarıqlara sahib olduqdan sonra edəcəyiniz tək şey biliklərinizi və yaxud insanlara göstərmək istədiklərinizi kitab halına çıxarmaqdır. Təbii ki, burada seçim sizə qalıb. İstəsəz kitab halında çıxara bilərsiniz, istəsəz də video və yaxud audio təlimlər çıxarda bilərsiniz. Burada ən önəmli məqam isə keçdiyimiz yolu paylaşmaqdır. Yəni bütün sosial media hesablarında və yaxud başqa yerlərdə qarşılaşdığımız problemləri, etdiyimiz həlləri, keçdiyimiz təcrübələri paylaşmalıyıq. Çünki ən sonda biz yetərincə bilik bacarıqlara sahib olanda və hər hansı bir digital bir məhsul çıxarıb paylaşanda artıq bizim bu işləri necə gördüyümüzü bilməyən insanlar olacaq və bizə güvənməyən insanlar olacaq. Ona görə də onları satmaq, məhsullarımızı satmaq daha da çətinləşəcək. Ona görə də bayaq qeyd etdiyim hər iki halda, yəni istər sonradan bilik bacarıqları yiyələnin, istərsə də anadan gəlmə bilik bacarıqlara sahib olun, məsələn, yazıçılıq və yaxud şairlik kimi Burada istənilən təcrübələrinizi, biliklərinizi, bacarıqlarınızı hər yerdə paylaşmalısınız ki, ətrafınızda bununla maraqlı insanlar toplansın və sonda da bir məhsul çıxaranda artıq həmin məhsulun ilk alıcıları elə ətrafınızdakı insanlar olacaq. Biz öz təcrübələrimizi və problemlərimizi paylaşdıqsa, artıq ətrafımızda həmin insanlar toplaşmağa çalışacaq. Yəni Məsələn, e-ticarətlə bağlı paylaşımlar eləyirsə, e-ticarətlə maraqlı insanlar toplaşacaq ətrafımıza ya da digital marketinq, dizayn və s. Artıq bu insanlar toplaşdıqdan sonra biz gələcəkdə bir məhsul çıxaranda elə onun ilk alıcıları həmin insanlar olacaq və həmin insanlar ilk məhsula maraqlı insanlar olacaqlar. Daha sonra həmin insanlar həmin məhsulları başqa dostlarına tövsiyə edə bilərlər və artıq digər marketinq vasitələrinə az ehtiyacımız olacaq. Məsələn, pullu reklamlar kimi. Əgər bunu eləməsək, sonda bir məhsul çıxardıqda məhsulumuzu məcburuq ki, pul verərək, reklamlar eləyərək insanların önünə çıxaraq. Və burada da bir problem var ki, insanlar bizi tanımadığı üçün bizə güvənməyəcək və məhsulumuzu almaqda da tərəddüd eləyəcəklər. Ona görə də hər halda əvvəl dediyim proseduru paylaşmaq və təcrübənizi paylaşmaq ən yaxşı üsuldur. Yəni bir sözlə nə ilə məşğulsunuzsa onu da paylaşın. Yetər səviyyəyə çatdıqdan sonra edəcəyiniz şey təbii ki, məsuliyyət artırmaqdır. Bu elektron kitab və yaxud video təlim, audio təlim ola bilər. Elektron kitab çıxarmaq istəyirsinizsə, çox peşəkar bir kitab dizaynına ehtiyacınız yoxdur. Sadəcə lazımlı və yararlı olan məlumatları müəyyən bir faylda toplayın, məsələn Word faylı ola bilər, daha sonra onu PDF halında saxlayın. Təbii ki, insanlar burada kitabınızın dizaynına, görünüşünə yox, içindəki məlumatlara görə pul verəcəklər. Örtük şəklini isə Canva-da sadə bir dizayn edərək hazırlaya bilərsiniz. Məhsulunuz hazır olduqdan sonra artıq bilik və təcrübələrinizlə yaratdığınız bir kitabınız olmuş olur və məsələ həmin kitabı satmaqdadır. Bayaq qeyd etdiyim kimi ilk alıcılar ətrafınızdakı insanlar olacaq və həmin insanlar sizin işlərinizə, sizin biliklərinizə daha maraqlı olurlar. Təbii bu insanlara satış elədikdən sonra artıq növbəti işiniz həmin məhsulları başqa insanlara satmaqdır. Bunun üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar. Məsələn, pullu reklamlar ya da başqa Instagram səhifələrindəki reklamlar kimi. Çox zaman bu cür digital məhsulları Shopier saytı vasitəsilə çıxarırlar. Məsələn, hər hansı kurs və yaxud elektron kitab. Burada müştərilər məhsulun şəklini, açıqlamasını görə bilər, qiymətini görə bilər, hətta ödəniş elədikdən sonra birbaşa məhsulu əldə edə bilərlər. Yəni əsl yuxudaykən pul qazanmaq buna deyilir. Məsələn, siz məhsulu işləmisiniz, artıq müştəri məhsulu aldıqda sizə pul gəlir və avtomatik müştəriyə həmin məhsul getmiş olur. Səhər durub həmin məhsulu müştəriyə göndərmək üçün əziyyət çəkmirsiniz. Əgər Shopier saytı açmaq, ödəmə və başqa işlərlə özünüzü yormaq istəmirsinizsə, həmin insanları birbaşa başqa bir səhifəyə və yaxud WhatsApp nömrəsinə yönləndirə bilərsiniz. Burada həmin insanlara önəmli məlumatları verin, qiymətini bildirin və ödəniş elədikdən sonra məhsulları ona göndərin. Təbii ki, burada biraz daha vaxt ayırmalı olacaqsınız. İndi isə gələk ikinci tip, yəni anadan gəlmə bəzi bacarıqlara sahib olan insanlar. Burada bayaq qeyd etdiyim kimi, növündən asılı olmayaraq bütün bilik bacarıqlarınızı paylaşmalısınız. Əgər şeir yazma kimi bir qabiliyyətiniz varsa, Instagramda bir səhifə açın və həmin səhifə daxilində öz şeirlərinizi paylaşın. Üstəlik müxtəlif musiqili videolar hazırlaya bilərsiniz və artıq ətrafınıza kütlə topladıqdan sonra həmin şeirlərinizi və yaxud yeni şeirlərinizi ümumi bir kitab halına çıxaraq paylaşa bilərsiniz. Burada kitabı hazırlamaq və satmaq üçün də əvvəl qeyd etdiyim yöntəmlərdən istifadə etməyiniz mümkündür. Və sonda bir şey də demək istəyirəm ki, heç vaxt yaxşı və yaxud yetərli olmadığınız bir mövzuda bir məhsul satmağa çalışmayın. Məsələn, e-kitab və yaxud kurs satmayın. Çünki həmin satdığınız məhsulların insanlara xeyri olmayacaqsa, həmin insanların haqqına girmiş olursunuz. Üstəlik unutmayın ki, gələcəkdə yatarkən belə pul qazanmaq üçün bu günlərdə yatmamağınız məsləhətdir. Ümid edirəm ki, anlada bildim. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik.